нерсенин кыймылынын ылдамдануусу нерсеге таасир этүүчү күчкө түз пропорционалдуу жана анын массасына тескери пропорционалдуу күч бирдиги катары ньютон н кабыл алынат си системасында бирдиктер байланышы төмөндөгүдөй